Там есть одна дорога Веришь, нет, веришь, да Нам с тобой по пути Прошу тебя, ты И ты поверь немного Этот путь легче вдвоем Нам вместе пройти Я знаю там, там там солнце светит ярче И воздух хоть пей Цветов аромат Там долгая жизнь Там нечего бояться Не надо бежать Не надо страдать